marka raxaweyn mirifleh moxamed raxaweyn sifir talamada moxamed digil diinsame abibakar cumar sabhil axmed cabduraxmaan mahdi axmed moxamed xambal muuse cumar abibakar caqiil weeygan abibakar binu caqiil baa dhalay haye miyayna aalu beyti rasuulillaahi ahayn